तो न्यू अपडेट आ चुका है गेम के अंदर और भोसड़ी वाला अपन के पास कुछ भी नहीं है यार अपन एकदम मतलब एकदम बेकार प्लेयर मतलब अपन के आईडी मतलब क्या बोले यार माथुर चो देखे मनी स्टिक अपने भोसड़ी वाले अपन को चाहिए कुछ भी करके चाहिए कहाँ पर है इसको देखने पर अपन को इसको परचेस करना है भोसड़ी वाले माथुर चो मैंने देखा ही नहीं यहाँ पर मैं स्पिन मार के गया अभी पर मैंने देखा ही नहीं क्या बताओ जो अपन को मारना है अब इसके अंदर स्पिन मालूम अगर अपन ने इस तो क्या बोलते हैं बंडल को इसमें से कोई भी एक बंडल लड़की का छोड़ के कौन सा भी निकला ना भाई लोग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को सपोर्ट करिए अपन को भर भर के यार आप को चाहिए मतलब चाहिए ये बोलने वाले क्या है ये चिल्डर कह के का के बॉक्स है यार अपन को नहीं मालूम है कोई क्या बॉक्स है पर कोई बात नहीं अपन को चाहिए वो बंडल है इसको जाने तो भोसड़ी में अपन को चाहिए बंडल मतलब बंडल कुछ भी करके अपन को चाहिए यार चलो <coughs> बंडल चाहिए अपन को तो पहले मारेंगे आप पहला स्पिन और बंडल चाहिए मतलब चाहिए कुछ भी करके आप उनको बंडल चाहिए भाई लोग चलो पहला स्पिन मारते देखते हैं निकलता है या नहीं अगर नहीं निकला तो माँ का भूसरा इसके कोई बात नहीं लो लो क्या पंथी ये क्या बात डब्बा मैंने बोला था मेरे को लगा ही था ये पंथी कुछ तो डाला इन्होंने यही निकलेगा माँ दब चलो कोई बात नहीं आप उनको नहीं निकलता है तो नहीं निकलता है और स्पिन मारो या नहीं आप उनको बताओ मेरे को बताओ मैं बोला था आपको एक स्पिन या दो स्पिन में निकलना चाहिए भूसरे वाला नहीं निकला रहो दोनों मार लो मार का बहुत से रखे बाय बाय